дэ. Улсын их хурлын гишүүн миний бие Жэс Ухбаатар, Нямбаатар нарын хамт 2022 оны 9 сарын 26-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гэрийн тэжээвэр амьтны тухай хуулийг та бүхэнд танилцуулъя. Энэ хууль нь хуулийн төсөл нь анхдагч хуулийн төсөл буюу Монгол улсад урд өмнө энтэй холбоотой харилцааг огт зохицуулж байгаагүй гэдгээрээ Нэгдүгээрт онцлог байгаа. За хоёрдугаарт Монголын ард түмэн өөрийн одоо засаглах эрхээ өөрийн төлөөлөгчөөрөө уламжлан хэрэгжүүлнэ гэсэн Монгол улсын үндсэн хуулийн зарчим байдаг. Тэр утгаараа энэ хуулийн төслийг боловсруулагчид нь манай улсад сүүлийн 10 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллага болох Аттай савар төрийн бус байгууллагын одоо энд сууж байгаа залуучууд байгаа гэж тодтогч хэлье. Улсын их хурлын гишүүн бид ард түмнээсээ санаачилчилсан төрийн үйл хэрэгчүүд болон төлөөлөгчөөрөө уламжлан оролцох энэхүү эрхийг хангаж иргэний нийгмийн байгууллагын сайн дураараа боловсруулсан энэхүү хуулийг улсын их хурлын танхимд парламентын танхимд оруулж ирэх гүүр болж байгаа гэдгийг энд онцлон тэмдэе. Энэхүү хуулийн төсөл нь юун төрүүн амтны тухай хууль гэхээс илүүтэй хүний эрхийн хууль байгаа. Хүн бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэй, хал халтшгүй чөлөөтэй байх эрхтэй. Энэхүү эрхийг нь төрөө хангаж өгөх, баталгаажуулах юм үүрэгтэй. Сүүлийн жилүүдэд эзэнгүү тижээмэл гэрийн тижээр амьдтын тоо толгоо их ихсэж гудамж толбайд одоо их түгээмэл болж байгааг та бүхэн анзаарч байгаа. Сүүлийн одоо энэ асуудлаар яг албан ёсны тоо байхгүй ч гэсэн судалж төрийн бас байгууллагын залуучууд маань судалж үзэхэд зөвхөн Улаанбаатар хот хотын хэмжээнд гэхэд нийт гэр хороолд амьдарч байгаа иргэдийн 54%, орон сууцнд амьдарч байгаа иргэдийн 12% нь гэрийн тэжээвэл тэжээвэр амтан тэжээж байна гэсэн ийм дүн гарсан. За мөн 300-аас 320 мянган эзэнгүү золбон ийм одоо нохоо муур өнөөдөр Улаанбаатар хотод бий болсон байна гэдэг ийм одоо харамсалтай тоо мэдээ гарч ирж байгаа. Нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд гэхэд одоо энэ эзэнгүү нохоо муурыг устгахад зориулж жилдээ 1.6-аас 1.8 тэрбум төгрөгийг татвар төлөгчдийн мөнгнөөс зарцуулдаг. За энэ устгах ажлаа яаж хэрэгжүүлж өгөх вэ гэхээр буудаж уст харгаар хэрэгжүүлж байгаа. За энэ бол сүүлийн 100 жилийн хугацаанд манай улс энэ асуудалтай буудах харгаар тэмцсэн харамсалтай нь үр дүндгүй байна. Яагаад? Зөвхөн хос 2 нохоо гэхэд 6 жилийн хугацаанд 16 мянган мянга болж үржих боломжтой. Хос 2 муу хэд 1 сая гаруй болж үржих ийм өндөр хурцтай үржлийн өнтэй хурцтай ийм амтд байгаа. Энэ үржлийн хурдыг бид буудаад буудаад дийлэхгүй гэдг нь өнгөрсөн 100 жилийн бидний одоо үр дүнгээр ингэж харагдаж байгаа. Дэлхийн нийт ч гэсэн энэ чиг хандлагаас татгалзаж байна. Өнөөдөр дэлхийн 120 гаруй улс гэрийн тэжээвэр амтны тухай хуультай болсон байна. Бид одоо энэ дэлхийн өндөр хөгжилтэй орны гэрийн тэжээвэр амтнд зориулсан тусгаалan салхилуулах тэр цэцэрлэг түрээлэн стандарт түүний гэмжлэх эрүүл мэнд түүний хооллох хоолны стандарттай холдоо тэр өндөр жишгт хүрдгүү маа гэхэд одоо нэгэнт үүссэн нийгмийн харилцааныхаа асуудлыг зайлшгүй зохицуулах юм шаардлага бий болчиход байна. Сая эзэн амтнд тижээдэг тижээдэггүй гэсэн энэ хоёр хэсгийн харилцаанд зөрчил нэгэнт бий болсон байна. Тухайл бол нийтийн орон сууцсанд сая хэлсэнчлэн 12 орчим хувь нь амт гэрийн тэжээвэр амт нь одоо тэжээж байна. За ингээд шүн ороо унтах одоо унтсанч чахад хуцаад байна, амруулахгүй байна. За ингээд ялгцсан одоо тэр одоо орон сууцны орчны буцсөг тооны одоо энэ маань үндсэндээ одоо эдгээр амьтын ялгцсаар дүүрлээ. Энэ нь өөрөө хүний болон одоо бусад эрүүл мэндэд саад учруулж гин, хохирол учруулж гин гэдэг асуудал сүүлийн үед хурцаар тавигдах боллоо. Тийм учраас энтэй холбоотой харилцааг зохицуулах шаардлага байна. Нохоогоо салхилуулахдаа хошуувчтай хошуувчгүй салхилуулж. Жилдээ 3850 хүн хүүхэд нохоод хазуулж байна. Түүний эмчилгээ нэг хүнд дунджаар 120 мянган төгрөг зарцуулагдаж байна гэсэн ийм дүн гарч ирж байна. Тэгэхээр Энэ асуудлыг ер нь өнгөрсөн хойно зохицуулаад саяны хэлсэнчлэн нэгэнт гудамжинд эзэнгүү гарцсан хойно буудаж устгах хүнд аюултай аллах сурталчилсан хүүхдэд сэтгэл зүйн гэмтэлтэл учруулах ийм хэлбэрээр яваад үрдүнд нэгэнт хүрэхгүй юм байна. Харин энэ тоодгойг одоо хязгааргүй өснө нэмэгдэх боломжоос урьдсан сэргийлэх замаар энэ одоо эзэнгүү нохоо муурны асуудлыг ер нь цэгцэлье гэдэг. Ийм хүрээнд энэхүү хуулийн төсөл боловсруулагдсан учраас энэ бол юун төрөө амтны тухай хууль гэхээс хүнд чиглэсэн хүний эрхийн хууль гэж ойлгох учиртай. За хоёрдугаарт энэ бол нийгмийн эрүүл мэндийн хамгаалахад чиглэсэн хууль. Яагаад? Өнөөдөр одоо халдварт өвчний үндсэн шалтгаан нь хөрсний бохирдол, хоёрдугаарт сая хэлсэн энэ одоо нохоо муурыг алж устгаж байгаа, хөрсөнд болж байгаа. Эннээс үүдэлтэй халдварт өвчин гэдэг нь тогтоогдож байна. Зоонозын халдвар судлалын өвчин өвчний одоо төвч гэсэн үүнийг анхааруулж байна. 70 давхурт одоо хүнээ оршуулж байгаагаас илүү их нохоо муурыг бид устгаж хүнд болж байна. Тэр хөрсөнд булсан түүнийг тэнд борооны усаар урсж байгаа бид агаараар амьсгалж Бид тэр орчинд ирээдүгэ хүүхэд залуучуудаа өсгөж байна. Тийм учраас энэ бол нийгмийн эрүүл мэндээс өрсөн сэргийлэх, халдварт өвчнөөс өрсөн сэргийлэхэд чиглэсэн мөн хүн чиглэсэн ийм хууль гэдгийг та бүхэн маань бас анхаарч үзээсэй гэж бодож байна. За 3 дугаарт энэ бол хайрыг түгээхэд чиглэсэн хууль. Ягаад тэгэхээр амьд амьтныг хайрлах, хүнийг хайрлах, нэгнийг ойлгох, Энэ одоо үзэл санааг бид сурчлах хэрэгтэй. Амьтныг одоо алж устгаж байгаа, яргалж байгаа, тамлж байгаа ийм бичлэгүүдийг үзсэн хүн хүүхэд сэтгэл зүйн хувьд бас гэмтэж байна. Амьд амьтныг яргалж болно, тамлж болно гэдэг үзэл санааг бид хэрхэвч сурталчилж болохгүй. Ийм үзэл санааг. Энийг үзсэн хүүхэд Сэтгэл зүйн хувьд гэмтэлтэй болж нэг нэгэ хайрлах энэ одоо үзэл санаа тэр хүүхдийг бас гэмтээдэг ийм учиртай. Тийм учраас энэ бол бид бидний нөгөө Монгол улсын үндсэн хуульдаа тунхагсан хүмүүнлэг, иргэний энэрэнгүү энэ иргэний нийгмийг хөгжүүлэх суур болсон нэг хууль байна. Амьтныг хайрлаж өссөн хүүхэд том болоод хүнийг хайрладаг болно. Тэр утгаараа энэ хууль бол хайрыг түгэх, хайрын тухай хууль юм а гэж ингэж тодтогч хэлэх байна. Тэгээ энэхүү хуулийн төслийг боловсруулж 2 жилийн өмнө хууль санаачлагч бидэнд танилцуулж сүүлийн 1 жил гаруй хугацаанд өөрсдөө одоо амралтын өдөргүй бас энэ хуулийн төсөл дээр санаа чилээд судалгаа хийж бүхий л чиглэлд одоо оролцож төрийг удирдах өөрийнхөө үндсэн үйл заасан эрхээ эдэлж эвлэлдэн нэгдэх эрхээ жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж хууль боловсруулж санаачилсан Аттай савар ус төрийн бас байгуулгын нийт залуучдаа талархлаа илэрхийлье. Эрхэм гишүүд та бүхнийг хилцэх асуудлыг дэмжиж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.